你好，我是饱受高温折磨的小夫。最近的持续高温让我的电脑有点招架不住，轻载下叉五七零芯片组的温度就莫名其妙的达到了接近八十度的高温。看来继处理器烤肉和 GPU 烤肉之后 p s h 烤肉也不远了。于是更换主板的计划就渐渐的提上了日程。正巧上个月数促的时候，我发现微星的叉五零 s d g e MAX WiFi 折扣力度非常大，相当于买一赠一。 我脑袋一热就入手了这张主板，哎，消费主义害死人呀！这期视频我想和各位分享一下，微星的这块 x 五系列 S 主板的使用体验如何？顺便与我目前在用的华硕 TUF x 五七零 Plus WiFi 对比一下，没有风扇的 x 五系列 S 能不能让主板清量一下？也希望对各位将来的选购有所帮助。这是我目前的电脑配置。 大部分配件都是在二零一九年秋到二零二零年初这段时间一点点攒出来的。在二零一九年那阵，华硕的这块板子在当时应该算是性价比王者了，用料做工都还不错，尤其是罕见的八个板载 SATA 接口，对于我这种小姐姐多的用户来说非常友善。说到 SATA 接口，现在好像很难能见到四 SATA 以上的主板了，真不知道主板厂商们抠抠搜搜的图个什么。 另外一个让我费解的地方是，为什么市面上几乎所有的 X570 主板都提供了视频输出接口？有这个必要吗？X570 主板的用户真的会去配 APU 吗？有这个必要吗？有这个必要。吗？在接近三年的使用中，我对华硕的这块主板总体还是很满意的。不过这块主板也不是没有缺点，如 WiFi 的连接线稍微有点短，缺少前置 USB Type C 接口。 以及视频开头说过的芯片组高温问题，而让我至今都不能释怀的是，这块主板的 I/O 背板竟然不是一体式的。要知道2 0 0 9年我购入这块主板的时候，售价更低的败家之眼 B450F 就已经是一体式背板了。哎，华硕为了让 t u f 系列与败家之眼做出区分，也真是煞费苦心。估计这时候肯定有观众说了，拿上代的 B450 对比 X570 不公平。 那咱们看看最近的主板，售价更低的英特尔平台的 t u f B 六六零 M 就用上了一体式的 L 背板，而我这块主板的升级版 t u f X 五七零 Pro 还不是一体式的 L 背板。哎，华硕的这种做法真是让人心寒呀！自从去年 AMD 推出更凉快的 X 五七零 S 芯片组以来，我就渐渐萌生了升级主板的想法，结合我当下的使用习惯和未来几年的需求。 我理想中的主板应该有前置 USB Type C 接口，八个 SATA 接口，三个 M.2 接口，以及不少于六个背部 USB 接口。同时，三个 M.2 与八个 SATA 不能有冲突。然而，满足这个条件的主板似乎只有微星的 X570S AS MAX。但是看了下价格之后，我就果断放弃了。哪有主板比处理器还贵的道理？顺便在这里问一下各位。 散热好，还能装四个三点五英寸硬盘加四个二点五英寸硬盘的机箱，有推荐的吗？最好还是白色的。升级主板的计划就这么一直搁置到了今年。上个月的时候，碰巧微星的叉五七零 S H Max WiFi 打折，再加上一系列减免，相当于不到半价就能入手。我掐指一算，那我买了微星主板，再把手头的华硕主板卖掉，不就相当于免费升级了吗？还顺便重置了下保修时间。 这波不亏，各位觉得我的计算方法对吗？仔细想来，这还是我第一次购买微星的产品。我记得前几年，微星的 B 四五零战斧和迫击炮好像一度非常传奇。这次正好借着这个机会试试微星主板。另外，听说微星的 X 五七零 S 产品线都是重新设计的，据说超频性能超强。正好等将来五九零零 X 价格合适的时候，可以买来小抄一下，尝试一下 CLK 两千的感觉。 包装里除了主板本体和一些常见的说明书、保修卡、贴纸以外，还带了个简易螺丝刀和一个 U 盘。买 U 盘送主板倒是头一次见。微星的这款 x 五精灵 S 使用了一体式的背部 I/O 接口，提供了前置 USB Type C 接口，背部的 USB 接口也达到了九加一额。占未来应该是没什么压力了。不过可惜的是。 这块主板只提供了六个 SATA 接口，而 SATA 五六又与第三块 M2 SSD 有冲突。这种设计对于我这种硬盘多的用户来说就有点捉襟见肘了。看来只能靠 PCIe 转接卡了。说到转接卡，按理说大部分 X570 主板上的 PCIe 4 0乘4完全可以转接出两个满速的 PCIe 3 0乘4的 M2 接口。然而这种转接卡似乎并不存在。我觉得我这需求应该不算小众吧。 怎么没有厂商尝试一下呢？不知道是不是我中想了，这个主板的做工有点粗糙，比如这个接口压根就是歪的。另外，我的 Audio 接口上的几个针脚肉眼可见的歪了。装机的过程还算是简单愉快，不过我一定要吐槽一下九州风神这个机箱的电源 LED 灯跳线。装过 H510 之后再回来装这种非体式的接头，简直是折磨。我在安装处理器散热器的时候发现。 这个主板的风扇接口设计的莫名其妙。这块主板预留了六个 System Fan 插头，但是 CPU Fan 插头只有一个，这有点本末倒置了吧？难道给机箱装六个风扇的用户就必须得用单风扇的散热器吗？这没道理呀！我只能先把另一个处理器风扇接到 System Fan 上。后来开机进 BIOS 看了一下，发现微星把水冷风扇和 CPU 风扇归为一类。 于是我又拆开机箱，把另一个风扇插头插在了水冷风扇接口上。另外，我发现，在 BIOS 中有 PCIe 八加八的选项。然而，从说明书第二十页来看，这块主板是不可能实现八加八的。也不知道是 BIOS 错了，还是说明书错了。为了测试 X 五七零 S 的芯片组温度表现，我进行了简单的烤机测试。开机静置十分钟之后，记录处理器的核心温度、芯片组温度和 GPU 温度。 正常使用几小时，记录下各项温度数据，之后再重启，进行十分钟的 CPU 和 GPU 双考，记录下处理器核心、主板芯片组和 GPU 的温度。可以看到，x 五七零 S 相比于 x 五七零，在轻载时大概会低五度左右，不过在满载时，x 五七零 S 只有七十五度左右，相比于 x 五七零的九十度高温，的确是进步不少。不过七十五度对于 p c h 来说，好像也算不上多凉快。 各位觉得升级叉五七零 S 主板的意义大吗？几天使用下来，我发现这个主板有几个奇怪的地方。微星的这块主板，只要把 s c l k 超频到一千八和内存超频到三千六之后，使用 i d a 6四单烤 CPU 半分钟左右就会导致系统崩溃；而不超 FCLK 和内存，则可以稳定双烤十分钟以上。然而，同样的 FCLK 和内存频率，在华硕主板上则是稳如老狗。哎。 感觉人品再次爆表了，只能联系卖家去换新。不知道这次是买到了有问题的主板，还是微星这款主板都这样。还有一个比较诡异的地方是，在我把 FCLK 超频到一千八和内存超频到三千六之后，每次按下开机键，主板都会亮一下，断电再开机。我后来把 FCLK 恢复到了默认，才解决了这个问题。最搞笑的是，我换回华硕主板，首件升级到的最新版本 BIOS 后。 也出现了一模一样的问题，哦，真是见鬼了，我的老伙计。不过双考的时候，我的华硕主板仍然稳如老狗。后来我把 BIOS 降级到了四四零二才解决了这个问题。在这里奉劝各位，没事不要升级 BIOS。目前我已经联系了卖家更换微星主板，不出意外的话，这周末或下周应该就能拿到新的主板了。到时候我再尝试看看，在新的主板上会不会出现一样的问题。 那这期视频暂时就到这里了。各位对这次的主板奇遇有兴趣的话，不妨订阅一下我的频道。我是小夫，我们下期视频再继续研究这块诡异的主板。